At 6 a.m. this morning, a national curfew was declared. Civilian movement will be strictly controlled. The right to assembly is suspended. All electronic communications are restricted, and I have granted enhanced powers to our security agencies. In addition to these measures, all androids must be handed over to the authorities immediately. Temporary camps are being set up in all our major cities to contain and destroy them. I am now asking all civilians to cooperate with the authorities and rest assured that everything in our power is being done to guarantee the security of our nation. Please. Please. Aa endişelendir mi yazıyor? Hank aykırı lideri. Sen soru soruyorsun. Bir dakika. Endişelendiren hırsızlık. Aykırı liderinden bahsetsene. Has the leader of the deviants been apprehended? The deviant that is known as Marcus has not been located yet, but we will soon track it down and neutralize it. Thank you. Madam President! Heck that's... Heck so... Heck. Is it true that the androids could hack our IT systems, like nuclear power plants and military bases? All androids working on sensitive sites have been neutralized, and all IT systems have been suspended to avoid any risks of hacking. Bir de soruları soruyorsun Please! A convoy of medical cobalt is reported missing. Army weapon stores are also said to have been robbed. Can you confirm mm-hmm. these reports? I have no information on that at this time. Madam President! Sağ sola gitti. Please! Please! aykırılığı. Zeki yaşam Many believe that androids are a new form of intelligent life. Do you have any comment? That's ridiculous. Next question, please. Please. Bir de sola git. Aykırılar Cyberlife. Madam President. Come on. Madam President, public opinion seems to be particularly hostile to the deviants because of their violent behavior. Ay aleyhine. Vay arkadaş Niye ki They have demonstrated that they are a menace to society and I have every intention of eliminating them. Thank you. That will be all. O kadar barışçıl gidiyoruz. Ben anlamadım işte. Daha ne kadar barışçıl gidebilirim? 11 Kasım. 6 Kasım'da başladı bir için. 5 Kasım. Beş gün geçmiş. Aha bunun için acaba kim var? şey mi? Kesinlikle Connor. Hank Connor. Connor model 313-248-317. I'm expected. Identification successful. Okay, O da mı? go Bunun kafasındaki bir şeyden dolayı okuyor. Yoksa Android falan değil herhalde. Ulan metrobüs gibi hala baksana. Hep bir hizadan gidiyor. Şimdi merak ediyorum acaba aykırı olmasaydık ne olacaktı? Bir daha öyle oynarsın. Bir daha öyle mi kapatmam? Tamam. Buranın neresine sızacağım ben ya? Dümdüz çıkacağız herhalde. Allah ne bileyim. Kanur. İlk iki ayak izi var sonraki ayak izleri yok. Grafikçiler lütfen. Follow me. We'll escort you. Thanks. But I know where to go. Maybe. But I have my orders. Neslihan etkisiz hale getirirsin. Hadi bakalım şöyle boş bir yer bekliyorum. Fena <laughs> da sıkıştır. Ama bayağı kızılötesi bir yerden geçtik. Başka açıklaması yok yani. Ah. Saat kaç oldu? Buçuk. Şunlara bakar mısın ya? Bunların merkez bir yeri var mı acaba? Agent 54, level 31. Voice recognition validated. Biz 44. Asansördeki onları vurman lazım. Ön oluşturma, ön oluşturma. tuşa bas. bastım ama. İstikameti değiştir. Ajan 54'ün sesi. Agent 54, level sub 49. Sağ ol Mete, hoş geldin. Nereye gidiyoruz? Eksi 49'a. Eksiye mi gidiyoruz? Evet, depoya gideceğiz. Tamam. Ben 49. kat anladım. Ay şunlar kaçsa artık ya. Kaçamasınlar ya bıktım ben bunlardan. Hani seviyordun. Aha Sevmiyorum otobüs kalkacak 19 dakika. Şimdi al arada bul otobüsü. Niye konuşuyorsun ya? O da bir android ölmüyor ya. <laughs> ya gel de ayar olma. Kapat. Kapat. Ne yaptı onu? Kapattı kızı. Nesini kapattı ya? Ne bileyim ben bir şeysini kapattı işte. Ee, yalnız otobüs terminaline ulaş. Hadi bakalım. Sonra silah al. Evet yerdeki silah alacağız büyük ihtimalle. Al al. Vakit az Allah'ın aşkına kara. Ne sümsük bir şey çıktın ya. Şu an sokağa çıkma yasağı var. Evet. Come on. Çatılardan atlı atlıya geç işte ya. Dronları ne yaptın? Saklan saklan saklan. bunları yerler. Kes ya. Stay close to me. We're going to sneak past them without being noticed. I'm going to make it, Alice. I promise you. Hadi bakalım. Uykum geldi. Don't kill me. I didn't do anything. Shut up, I say. Are there many more? Şöyle şöyle sürüne sürüne sürüne kenarlardan kenarlardan. <laughs> Alttaki yazıyı gördüm. Şunlar geçsin ondan sonra geçeceğim. Bir tarasana etrafı. Şu an taranmıyor. Ha. Şu an tam Metal Gear oynuyorum. Oo, bunlar ne yapıyorlar? Luther. Belki de Luther gitti. Ya bir sus ya. <laughs> ne diyorsun? Bence zaman bitiyordu. Okay, Zaman bitiyordu. Daha yeşildeydi. Zaman. Daha sonra yazıyor. Hey buddy. Ne diyecektin? Kurtarma git diyecektin. I'm human. I just want to go home. My wife is expecting me and we're going to Got orders to check all civilians. No. No, please. Of gitti. Fucking androids. Fucking humans. Onu nasıl kurtarabilirim oradan ya? Sen seçtin. Silah var zaten. Silah var ya sağlam. Ha be sen de. She's hiding nearby. you saved us. We don't know how to thank you. Aa, bu şey değil mi ya? Luna Parkçı çocuk. Bilmiyorum. İnşallah Hadi hepimizin çabuk karar polisler. Şu an ne kadar sinirlendim var ya. Allah'ım lütfen polisler bunları olsun ve ölsünler. İnan ki belki ileride hayatımı kurtarırlar diye kurtarıyorum. Bir kere vurdu ya. Şimdi geçersem kesin görür. Şimdi geç. Eğil kızım Kafan gözüküyor. Hay. Herkes akladılar vallahi. Dön oğlum öbür tarafa. İyi buraya kadar iyi geldik. Otobüse yetişemeyeceğim ama biliyorsun değil mi? 19 dakika diyor. Yetişiriz herhalde 20 dakika içinde. Hadi artık bak başka tarafa. Hadi. Dön. Çat çut çat çut edermiş şimdi. Ah otobüs. Hmm. Ama nasıl kalkacak otobüs? Otobüste kendi kendine gider besbelli. Ama yasak. Pasaportları var ya. A checkpoint. We have passports. It should be okay, but you never know. Maybe we should take the detour and avoid the risk. We're almost out of time. We could miss the bus. Yeah, but it might be safer. Bir rota seç. Kontrol noktası riskli. 3 dakika. Dolan başlı yol daha güvenli 11 dakika. Kaç dakikan var? 9 dakikan var. Mecburen bu noktayı seçeceksin. Evet. Vurursun gerekirse Buradan mı geçeceğiz? Evet. I don't like humans who carry guns. They make me nervous. Just stay calm. All right. Bunda da silah var yalnız. Don't do anything until I say so. İyi Allah'tan Luther da var. İki kişi geldi. You do realize there's a curfew? civilians aren't allowed out unless absolutely necessary. Where are you going? My daughter slept over at a friend's house. We went to pick her up. We're on our way home now. He suspects something. Ne Stay calm. Everything is fine. You all right, little girl? She's trembling. Something wrong? Hasta değil mi? Hasta. She's sick. Dermiş hastaneye götürelim. We just need to get her home. Sorry, miss, but we gotta be careful. There are deviants around and our guys are nervous. You should hurry on home. Thanks. Hey, wait a minute. Us. He knows Kara. Bir şey They're gonna kill us. Don't do anything, Luther. You hear me? They're gonna shoot. They're gonna kill Alice. Şey şey bir şey yapmıyorum. Bir şey yapma. You dropped this. <laughs> Yani kızım bir şey de sahip Yani ya. böyle bir şey olamaz ne ya. Ne sümsük bir androidsin ya. Öf. Lanet girsin senin gibi çocuğa. Ulan nefret ettim ya. Kurtarma şunları. Çocuğu ben hep insan We are coming to you live from Detroit, where thousands of androids are marching through the city at this very moment. The leader of the deviants, the one they Eylem amaçlı Marcus, toplanıyor. Askeri bir at birlikler Android evine müdahale etmeye hazır. İyi kameralar gelmiş. Something's happening in Detroit, Madam President. Eğer something's happening diye başladıysa iyi bir şey oluyor demektir bizim adımıza. Hani onlar tutuştular. Hadi bakalım. Hala Alice sinirliyim. Oturun bekleyin ya. Dedim ama yürü diyor yürüyeyim bari. Ha buncacık şey mi? Şey nerede kaldı? Sadece Şey mi? kilisedekiler bunlar. Kanır daha gelmedi. Eylem amaçlı toplanıyor. Ne güzel işte tek tek aramana gerek yok. Pıtı pıtı vur hepsini. Detroit Home Run. Sporting Detroit demiş. Dünya şehirde elektrik kesintiler olabilirdi bilmem neydi. Her yer cayır cayır yanıyor arkadaş. Aynen. Ne yalancısınız ya. Espri yapıyorum belki güneş enerjisiyle çalışıyordur. <laughs> tamam. Here we are. The moment of truth. Umarım burada yavaş. Ne kadar kışmış. Ben. Durmasak da ateş edecekler. Senin halkın senden önce gitmiş zaten bir yerde. Neyse kameralar çekiyor. kameramanlar burada. İyi. Ölürsem iyi prim yaparım. Amacımız bu. Amacı belli değil. Buna göre seçelim. Aha tomalar geldi. Üzerinde yazan okudun mu? Riot Unit. There's no back now. Patriot'tan mı geliyor? Riot. Kararlı. We are here to demand the immediate liberation of all androids detained in camps across the country. We are not leaving until our people are free. Çok yanlış yerden girdin oğlum. Oturma eylemi yapsa kimse bir şey demez. Niye şu an ha oturmuş ayakta? Duran adam eylemi yapsın. Aynen doğru diyor. Hatırlıyor musun Duran adam? Gezi Duran... parkı olan. Ha evet. Gidiyorum. Ah! Gideyim biraz daha. Geri gideyim istersen. Gelemezsin diyeceğim. Asmadan gel. Şöyle arkalara sıvışsam da öyle yürüsek. Yürüme. Yürümeyince bekliyor demin denedim. Ha. Yumruk kaldırırsan devrim olur. Tam istediğim sahnesi geldi şu an. Tipe bak ya. Are you gonna open fire on unarmed protesters? Bravo işte bu. Bravo bu, bu ya işte benim yani bugünden beri yapmaya çalıştığım Ne biçim insansınız siz de. İyi kameralar çekiyor. Çek çek iyi çek. Oturmak her zaman bir şey Yes, Michael, we are less than 100 meters away and events are unfolding as we speak. Ha ha, sen de kendini updates. İyi bir şey söyle Just Douglas. Michael, back to you. Marcus, what do we do now? Oturuyoruz. Hold out. Az önce oturuyordu şimdi ayağa kalkmış. Evet, onu ayarlayamamışlar. Oo. Stay sharp. As ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Kamerayı unuttu. Çaçut çaçut çaçut. Kanır vallahi gözü döndü kanırın. Bunları tek tek dönüştüreyim mi? Hepsi de kanara mı benziyor? Ha yok. Hepsi aynı ama. Bir git birinin yanına. Yok gidiyorum zaten. Şu an bu bir taneyle olacak iş değil. Büyük ihtimal bir tuş gibi bir şey vardır. Aa tuş elimden çıktı. Markus iyi yatırmış. Step back, Connor. Huh? And I'll spare him. Sorry, Connor. This you spit spitting image. Ja, Hank. The bus terminal. We've arrived, Alice. We made it. Bir tanırsa bizi bunlar androidle ile ilgili mail Gidiyorum evet. Evet. Çıkmanın bir yolu. Stuck What are we going to do? Bilet bu. Burada bulamayacağım kesin bir şey. Aa yol Geldiğin yöne geri git. Buradan gelmedim. Bilet bul diyor sana çıkış vermiyor. Allah'ım nereden bulacağım bileti? Belki bir kara borsacı vardır. Şurada birisi var ayakta bekliyor şunlara mı sorsam? not alike, Lilia. Is she yours? Yes. She's adorable. That's it. Got the sandwiches. I called your mom. Eyvah. Let's get going before we miss our bus. You got the tickets, right? Yes, honey, in my bag. Great. Let's go then. Çantayı unutsaydı iyi. <gasps> Allah'ım bu kadar olmaz. Ama bir tane mi? Üç, iki kişiler en az iki tanedir. İki kişiliktir veya. Adult ticket. Yetişkin. Uf. I'm sorry. Oh my god, I am so sorry. I was sure. I don't believe it. I don't know what happened. You can't have lost them. Did you have a good look in your bag? They were in my backpack. The, the envelope must have fallen. Fuck. Excuse me. You, you... Şimdi bize soracak. Ne diyeceğim? e, hayatımızı kurtarmak istiyorsak görmedik Ama tek başına bir işe yaramaz. Acısı koyarsın bir daha. <laughs> Saklıyorum. Hmm. No. Sorry. What are we gonna do? We can't stay here. Vermedim kardeşim. Vallahi vermedim. Alice, Alice geri döveceğim şimdi Alice'i ha. Aslında Alice'e nefret ediyorum şu an. Bilet bulundu otobüse yetiş. Ee, şurada. Sırayı. Buradan mı geçeceğim? Nereden geçeceğim anlamadım ki. Dur ne diyor? Ha. Got your tickets? Yes, here they are. Okay, go ahead iyi taramadan geçirdi. İleride tararsa? A çocuk kaldı zannettim ya ya. Alice de ben anlamıyorum yani. Beni Birinci sorguluyor namussuz. Kes sesini bin arabaya. Of. Niye ölsünler ya? Dürüst ol lan. Was them or us? Şımarık. Çok da şımarık ya. Gerçekten bu nasıl... Hala ben bunu nasıl aykırı olduğunu anlayamadım. Güya androidsin, zekan var bir de ya. Terbiyesiz. Hadi siz de otobüs bekleyecek kalkın. O bilet nasıl üç kişilik oldu ya? sarı insan. Mete daha önce oynadın mı bu oyunu? Oynadın ya da izledinse ne kadar kaldı bitmesine? Mete acaba benim öğrencim olan mı? mi? Zannetmiyorum 59 diyor. Nerenin plakası ki? Mete nerelisin bu ara? Ne bileyim ben. Belki plaka 59, değil. 58 Sivas, 59 Siirt mi? 57, 56 Siirt. Belki başka bir manaya geliyordur. Belki de. Bunlar ne yapıyorlar şimdi? Belki de 99 yılının 9. ayının 5. gününde doğmuştu. Tekirdağ. Tekirdağlıymış. Neyse merhaba. Teşekkür ederiz. <laughs> Az kalmış. Az kalmış. Bitirelim o zaman. Bereketi güçlendir. Lanet olsun. We've got to finish the barricade. Come on, help me. Hey, help me. Hadi bakalım. Hadi hızlı gençler. Aa gel. Ne için barikat yapalım onu anlamış değil. Demin oturuyorlardı. Bilmiyorum. Biraz ben yapabilir miyim? Tabii ki. Kare kare kare kare. Right, that should do it. <laughs> Spor da olacak ama biraz ama sınır noktasından da geçeceksiniz. Kanada'ya giderken mi sınır noktasından geçecekler? Ben de kurtuldular zannetmiştim. Senin <laughs> yine başına iş çıktı. Bu sefer kurtarmam valla. Eşim çok sinir oldu karaya. Sümsükler. Bak bak şurada da androidler aşık olmuşlar birbirine. Askerlerin komutunu kontrol et. Hangi birini yapayım ya? Bak ileri git. Git git git git git. Halkıma destek olayım. Olamadım. Şu yüksekçe bir yere çık o zaman destek olmak istiyorsan. Many of Şu askerlerin konumuna bakmak için... Aa bak yerde bir şey var. En az 20 dakikası varmış. Bence bu akşam bitirin yarın kalması. Bence de kesinlikle. 20 dakika için tekrar açılmaz yani. Mesaj, gazetecilere mesaj Hadi yazın bakayım şimdi. Özgürlük bence. Sağ anolu ileri. İlk kamuoyunun tepkisi iyi oldu biraz. Şimdi şu şeylere çıkıp askerlerin korumuna bakabiliyor musun? Bak adam çıkmış ya. Yok çıkamıyorsun. Asker görebiliyor musun bir yerde? Yine neyin var Nord? Dayak istiyor. Ne yapacaktım? İnsanlar, diğer gruplar, ne istersen. They're getting in a position. Yani konuşuyorsun şu an. Aa askerlerin konumu. Buyurun. Şüphemedim. How many more of us have to die? Is there any cause worth giving your life for? You're the hope of our people. I trust you. Ne ama sürekli kırmızı yiyorsun. No matter what happens now, we're making history. Tarih yazacağım dedi canım. Bunu keşke şey bıraksaydım tamam. ben ya. Ben dedim ama sana. Eğer öpme seçeneği gelirse lütfen öp. Öpüm de kızlar rahatlasın ne yapayım. Ben. Aynen. Aha eyvah. Başka seçeneğim yok. Yani. İyi basmadı. <laughs> ne yapacaktım? Halkana Askerlerin destek ol. konumunu Askerlerin. kontrol et. Halkana destek ol. Askerlerin konumunu nasıl kontrol et? Askerler nerede şu an? Aa dur. Hı. Yak. Yak bakayım. Hep de çakmağımız var yanımızda. Marcus! Ne var lan? Marcus, come look! Al sana askerlerin konumu. Marcus! Come to talk to you, Marcus. Come on. You have my word. We won't try anything. Don't go. It's a trap. Bu adam Jericho'dan atlarken hesaplaşacağız seninle demişti. Don't go, Marcus. Hank de dövmedim zaten bunu. Bu değildi o. Öbürüydü. I'm unarmed, Reddediyorum. Bence kabul et. Ah! I need to hear what he has to say. Kolu kafamla göreceğim. Yani bu bir risk ama gerçekten almamız lazım. Doğru söylüyor Markus. En azından ne söyleyeceğini bilmesi lazım. Şu an kameralar çekiyor mu? kameraları çekmesi lazım. Vallahi midem bulandı. Stresten mi? Çat çut dururum şimdi. In a few minutes, the troops will be ordered to charge. Evet. None of you will survive. It'll all be over. Kararlı olalım, barış isteyelim. Avoid that, Marcus. Ne yazdı? What do you mean? Bütün bunlar yaşanmayabilir. Surrender. Niye ya? Surrender and I give you my word. Your Teslim life will be spared. Yok canım ya. Daha neler. <laughs> Bu kadar oyun. None of you will be destroyed. Yok ya. Yok edilmeyeceksiniz. Diğer gösteriler ne? What happened to the other androids demonstrating in the camps? Evet. Unfortunately, there were no journalists around to help save them. Hmm, dua ediyoruz biz. You're the last remaining deviants. You asking me to betray my people? I am offering you the chance to save your people. Öldüğü ayak kurtarılmayacak. You're not walking out of here, Marcus. Teslim olsak da öldüreceksiniz The only thing you can save now are the lives of those around you. Korkmuyorum. Korkmuyorum lan. Direniyorum kardeşim. Direniyoruz daha doğrusu. Bu adam biraz yavşağa benziyor yalnız. Yok anacım bak, öpmedim daha asla. Bir keskin nişancıyı vurdurmasın şimdi. Ondan you know, Bak ya adam nasıl tahrik ediyor. Start a new life someplace else just the two of you. Kız istemiyor zaten böyle bir şey. Kabul edersen. Your hands, Marcus. Ölsün gitsin ya. Reddet. I'd rather die here than betray my people. Well, you just signed your own death warrant. Mm-hmm. Anten. Kaç lan kaç kaç kaç hala bakıyor arkasından. Gazeteciler nerede ya? Kaç çabuk gazetecilerin olduğu yere git. Pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı gelirler şimdi. <laughs> Tam beni vuruyorlarmış arkamdan tırmanırken. of. What happened Marcus? What did he say? Ben cennete Sana aşıkmış ama hiç. söyledi. Yeter daha çok Sakin işte destek veriyorsun. Hadi buyur. Şimdi saldıracağım ben The humans are about to launch an attack. And we will show them. And we are not afraid. If we must die today, then we will Sana hangi filmi hatırlattın? Bana mı? İzlediyse. Aş. Mother Hadi ya. Hadi mi? Belki öz, hızlı bir şey gelir. Now it's time to decide what matters most. Him or the revolution. Don't listen to him. Everything this fucker says is a lie. Hank. Blöf That human means nothing to me. You can kill him if you want. I don't care. <laughs> <laughs> Herkes surat ifadesini gördün mü? Are you really ready to let him die after all you've been through? Evet. Are you really going to turn your back on who you've become? İkna edeceğim. Garanti ne ki? I used to be just like you. I thought nothing mattered except the mission. But then one day I understood. Very moving, Hank be. Ne biçim polissin lan şunu bulmak Ya sorma bu kadar mı içtim de ay yaş ay yaş geldi. Buradan vur. It's time to decide who you really are. Are you going to save your partner's life? Or are you going to sacrifice him? Ben herki feda etme taraftarı değilim. <laughs> kurtar hadi kurtar. All right. All right. You win. Ateş et müdahale et dönüştür. Dönüştürüyorum. Dönüştür. Why did you have to wake up when all you had to do was obey? Why did you choose freedom when you could live without asking questions? I'm obedient, Connor. I have a goal. I know what I am. Ah! Hank bir şey olmamıştır inşallah ya. ya. Ya Hank... <laughs> Allah'ım yarabbim. Ya adam benim amcam gibi. Fortunately, that's all going to end now. Hank, kalk. Hank. Oh be. Nasıldım? 15 sen. Çabuk döndür hepsini. Çabuk. Emekle. <laughs> Bakıyor etrafa. 10 saniyede ne yapabilir ki hiçbir şey. Elinle uzat oğlum. Mal! Heh. Tuttuk. Ben bir şey soracağım. Hank nerede? <laughs> Ben dönüştürdüğünce öteki kanırı dönüştürecek zaten. Ben öyle anladım ya. Ya oyun yazarlarına rica ediyorum. Yani seçeneklerinizi daha açık yaparsanız seviniriz. Hadi bir de buradan geçmesi varmış. Demin Mete öyle söyledi. Bırak geçemezsinler. Bunlar da Zaten üzüldü. Connor da öldü, Hank de öldü, Marcus da ölecek. what's going on? beceremedik. All passengers must leave the bus. Please move along. of. Sıkıntıdan öleceğim ya. Ya o kadar çok ya vallahi Henk'e mi üzüleyim, Connor'a mı üzüleyim? Ama Henk'e daha çok üzüldü. Vallahi ben Henk'e üzülmedim. This way please. Vallahi kusacağım. Ne yazıyor? Android Abi, var mı diye kontrol ediyoruz diyor. We're doing temperature checks. We're trapped. can save you, Kara. No. No, we'll find another way. If there's no other way, I'll do it. Kendini feda edecek. Bak. Tarasana sen onu tabii. Yani bu. Ya ben şu an o tarafa gidemiyorum. Ross. Görev başarılı olsaydı aykırı ordusu oluşacaktı. Mete yazdı. Oluşacak tabii. İki kere kola elime aldın. İkisini de görmeleri batırdın aşkım. Jerry? You risked your life to save us, Carl. Aa şey, Luna Parkçı çocuk. Hep kurtardıklarımız bak görüyor musun? Gözlerden uzak bir yer bu. Onu nasıl bulabileceğim şimdi? Aa da buldum. think you're going? My daughter needs to go to the bathroom. Biraz insan ol ya. Dönüştür dedi. Ben zannettim diğer kanarı dönüştüreceğiz. Evet ben böyle zannettim ya. Acısı gerçekten çeşim mi geldi kızım? Gözleri kızardı. Ada ağlıyor. Vay be bunları bu kadar duyguyu nasıl yüklemişler? E, Mete bir spoiler ver. Henke ne oldu? <laughs> Merak ettim. Hala Hank diyor ya. E ne diyeyim? Connor öldü. Aykırı ordusu oluşamadı. Marcus yenilecek. Bunların derden düşmesi. Tüm boyun çöpe gidecek. you has safe. We saw the Jericho raid on TV. I was terrified. I thought you might have been killed. Thank God you're all right. They're checking for androids. Evet, bizim We will make it through. You have to. You know what they'll do if they catch you. Alice. Tıkla. Alice'e tıkla. Ay pardon. Vallahi kazan. Al sen yap ya. They're searching for androids door to door. We had to leave before someone turned us in. What about the others? Diyor ki normalde Hank karışmıyordu. Ne yaparsan yap deyip gidiyordu. Ha. Rose. Kardeş. Kardeş. Diyor ki sizi final nasıl olur bilmiyorum. İlk defa farklı bir final izleyeceğim sizin sahnenizde demiş. Vallahi Zaten yanlış yerlere basa basa biz de farklı bir final izleyeceğiz. Ha bir de devrimi sorayım. What's happening with Marcus? He's protesting peacefully outside one of the android camps. Whatever happens now, he's already made the history books. Tarih kitapları kimin elinde? Sorma. Bizim hikayemizin sonu burası olacak. Yani oyun çok farklı sonlara gidiyor ya. Bizim hikayenin sonu da bu yani. Bizim oynayış tarzının. En alttaki neymiş ya? Çık bakalım dışarıya. Konuş. I couldn't understand why my mother wanted to help you guys. Seeing what Marcus is doing. Yeah. Made me realize she was right. You're alive. Morning sunshine. Anca anladı bu da. Jeton yenilgisi. İş canım. Ve annesi de sevindi. Ne iyi bir oğlan yetiştirmişim. <laughs> Thanks God. Burada bir ortalık karışacak. Çarşı karışık Sıra karışık. var Abi Kanır orada ben Android diye Detroit şehri sadece Android'den olacaktı. İnsanlar terk edip gidecekti şehri. İyi böyle de değişik bir şey olmuş o zaman. Tabi o kadar Android'ler nasıl baş edecekler? Var binlerce Android. Bir karar ver. Ceri'yi Jerry'i feda. feda edeceğim. Ama çok da tatlı be. Ağlayacağım şimdi. Keşke kimseye kaza Kimseyi feda etmesen bunları öldürürlerdi. ID? Ver kimlikleri ver ya. Bak en azından Is değişik right? sondan haberdar olduk Mete sayesinde. Teşekkürler Mete. Alice. Hani hey. No need to be scared. Arabesk filmindeki kötü adam gibi ya. There are no androids on this side of the border. Bah. Welcome to Canada. Teşekkür et kızım. Ne kadar dikkat çekiyor ya. Öldürün beni, öldürün beni, öldürün beni. Nasıl vicdanınız rahat edecek? Rose da geçmiş mi? Rose zaten geçer insan. İyi bunlar kurtuldu. Kurtuldu değil mi Mete? Şimdi bunların işi bu kadar. We're interrupting this news bulletin to bring you the latest news live from Detroit. Joss? Yes, Michael. Evet, en son burada kaldık. Have apparently decided to put an end to the deviant's demonstration by force this time. Zaten Android Hala kulağı çınlıyor. Markus'un. Sop. Artık kara yok geri kalan kısmında kurtuldular diyor Mete. İyi hadi gözün aydın canım. Bari birini kurtardık. Kimseyi kurtarma kendini. Şu an bir seçenek vermiyor. İnsanlar niye geride durum deniyorlar? Ya şöyle durmam lazım. Jesus Christ! Herkesi kurtaracağım diyorum artık. Vallahi ölecek var. Vallahi ölecek. Ölecek zaten bu kadar kurşun yedikten sonra farklı bir şey olmasını beklemiyorum. Aa! Ya Allah'ım kaç kere çekmem lazım ya. İyi son anda bastığını saydı o zaman. Eyvah. Kusacağım. North öp diyor ya. Şarkı söyle aşkım. Öpeceğim kızım. Ya. Aklıma takıldı. Aşkım. O kadar bekledi bir öpücük bek. Al. İstemiyor. Şarkı söylesem ne olacaktı ki? Mete bir fikrin var mı şarkı söylesek ne olacaktı? Yemin ederim sihirli sahne gibi. Evet. <laughs> Vay destekleyici yolu gezi Bence şarkıda söylesek aynı olacaktı. Bir şey diyeceğim de. Deme boş ver. Yani biz insanların anladığı şey bu mu yani? Sadece... Yok ya ben balık burcu olmasaymışım keşke. And if they feel emotions, must we now consider them as living beings eh, in their own right? President Warren is said to have intervened personally The peaceful demonstration of the deviants and the dignity of Marcus, their leader, has won them sympathy from parts of the population. That is why I have called for the android destruction to be suspended until further notice. I have also ordered a Senate Select Committee to review the facts, establish contact with the deviants, and determine if they can be considered as a new Bence çok iyi bir Today our people finally emerged from a long night. Gece bir oldu saat. Burada birinin şeyine izledim. Videosunda. Kamer geliyor. İşte kurtulsaydı gelirdi. Kurtulamadık. ki. Hank bari gelse. Tell them that we are people too. In fact, we're a nation. A nation that has earned the right to live in freedom. Üstü başı kan oldu adamın ya. Biyokomponent. Gebermedi adam. Diğerleri bir kurşunla geberiyor, bu beş kurşunla geberiyor. Bir şeye denk gelmedi diyorlar ya, e, hayati ünitelerinden birine denk gelmemiş. Allah'ım sen sınama sıcaklar. Al şu şeyi ver, kartonu ver. Humans were both our creators and our oppressors and tomorrow we must make them our partners. Maybe even one day our friends. Evet, yapacağım. But the time for anger is over. Now we must build a common future based on tolerance <laughs> and respect. We are alive. And now, we are free. Aa, androidlerin hepsi tenlerini çıkarmış. Derilerini. Buraya bir tane pervane lazım. YouTube kanalımız var. Aynı Define Gezegeni TV diye yazıyor Mete. Bir an ağzına ne olmuş? Git daha kızım git daha. Bu kurtulmuş. Mete öyle yazdı. Yalnız YouTube kanalında genelde ben video atıyorum. Eşimle beraber sadece bazı oyunları oynuyoruz. Oh. <laughs> Saat kaç oldu ya? Uykum geldi. Saat 12 e, buçuk. Hadi çocuğum gidin evinize artık. Luther da kurtuldu. Çok ilginç ya. Luther kara bilet veriyor, Luther geçiyor. Acaba? Kara hiç sorma Luther yani. Güvenlikten kara geçiyor, peşine sanki Luther onun valizi gibi. Ona bakmaya gerek yok. Beleş. Teşekkür ederiz. Çok bitti sağ ol. Mi? Aa bitti. Ne? Bitti mi? Mete? Vallahi bitti. Vallahi bitti. Ben yemin ederim en fazla Connor'a üzüldüm. Evet ya. Connor'la herkin evlenmesini bekliyordum sonunda. yani en azından aynı evi paylaşırlardı herhalde. Mete izlediğin için çok teşekkür ederiz izleyiciye teşekkür ederiz. Bir sonraki bu tarz oyunlarda <laughs> görüşmek üzere. Bak bu Quantic Dream'in yaptığı bir oyun. Şu an ben hani bir nostalji oyunu oynuyorum ya Fahrenheit diye. O Fahrenheit'la aynı yapımcı ikisi de. Aynı mantık. Bu şekilde yarın yayın var mı? Yarın yayın var. Ama yayını sadece ben yapacağım. Eşim yapmayacak. Ben de olayım mı? Fahrenheit yayını. Fahrenheit izlemiş miydin bu ara? Daha önce veya oynadın mı? Benle olursa izlersin değil mi Mete? <laughs> tamam beraber yapalım. Adı neydi? Carl. Carl. Amanda. da. Ağza Tam bir pislik ya. Ay şu sahneden ne korkmuştum ya. Hmm, hatırladım. Of. giysini de oraya takın. Adam resmen küllerinden doğmuş ya. Vay Bak be, burada Alice, saç rengini beyaz en seçmişler. En şaşırdığım şey Alice. Alice'in... Çok teşekkür ederiz Mete. İyi ki varsın. Çok sağ ol. Kız, yani çocuk ol. Gerçekten. İzle. Biraz eski bir oyun ama gerçekten güzel, zevkli bir oyun. Aynı yapımcı zaten. Bu şekilde kararlar, sorular çok fazla var. Teşekkür ederiz Mete. Yorumlarını yeni okuyorum. Bu ne ya? Bu sahne Bizde yok. bak işte farklı bir şeyden sonra geldi demek. Ha ilaç arıyordu çocuk için. Ulan çocuk da ne manyakmış. Bize ilaç bile her şeyi arattırdı ha. Ha burada etrafı... Şu, ben bunu anlamıyorum işte. Bak kanadı mı burada bir tarafı? Kanamamış. Ama bakacağım bu oyunun sonlarına. Daha değişik sonları ne var diye bakacağım. Aa, sorgulamada bak kendini öldürüyormuş şey. Biz öldürtmedik. Çoğu kişiyi kurtardık ama Connor'ı Evet çok kurtaramadık. Connor yemin ederim sonunda eğer oyunun yapımcısı Quantic Dream kesinlikle güzel bir açıklamayla işaretleseymiş ben seçerdim bunu zaten. Evet. Bazı seçenekler çok muğlaktaydı Anlaşılmıyordu yani. Ne yapacağın sonun olacağı belli olmuyor olmadığı için. Mesela kaç demiyor, gel demiyor, git demiyor. Diyor ki orada. Ne orada? Bir sonraki yayında görüşürüz Mete. Zaten saat geç oldu. İyi geceler. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için.